आज आपण स्पर्धा परीक्षा म्हणजेच आठवी स्कॉलरशिप पाचवी स्कॉलरशिप नवोदय परीक्षा एन एम एस परीक्षा अशा स्पर्धा परीक्षेमध्ये विचारल्या जाणाऱ्या बेरीज व्यस्त संख्या व गुणाकार व्यस्त संख्या यावर कशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात आणि ते कसे सोडवायचे हे आपण आता पाहणार आहोत तर आता इथं काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या असतात त्या आधी आपण समजून घेऊया पहिला आहे बेरीज व्यस्त संख्या ज्या दोन संख्यांची बेरीज शून्य येते त्यांना एकमेकीच्या व्यस्त संख्या किंवा विरुद्ध संख्या असे म्हणतात उदाहरणामध्ये दोन अधिक ऋण दोन यांची बेरीज शून्य येते म्हणजे दोन व ऋण दोन या विरुद्ध संख्या आहेत किंवा दोन ऋण दोन ही ही दोनची बेरीज व्यस्त संख्या आहे असं म्हटलं जातं गुणाकार व्यस्त संख्या ज्या दोन संख्यांचा गुणाकार एक येतो त्यांना एकमेकीच्या गुणाकार व्यस्त संख्या म्हणतात उदाहरणामध्ये पाच गुणिले एक छेदस आणि पाच यांचा गुणाकार एक होतो म्हणजेच पाच व एक छेदस आणि पाच या एकमेकीच्या गुणाकार व्यस्त संख्या आहेत असं म्हटलं जातं यावरून प्रश्न कशा विचारल्या जातात ते आपण नमुना प्रश्न इथे पाहूया जर कंसामध्ये ए अधिक बी ची गुणाकार व्यस्त संख्या ही एक आणि ऋण बारा असेल तर आणि ए बरोबर ऋण चार तर बी बरोबर किती पर्याय दिलेले सहा बारा आठ ऋण आठ पहा ए अधिक बी ची गुणाकार व्यस्त संख्या ही एक छदसानी ए अधिक बी असणार आहे पण आपल्याला ती दिलेली आहे एक आणि ऋण बारा म्हणजेच ए एक आणि ए अधिक बी बरोबर एक आणि ऋण बारा म्हणजेच ए अधिक बी बरोबर ऋण बारा इथे आपल्याला याची किंमत दिलेली आहे ऋण चार म्हणजेच ऋण चार अधिक बी बरोबर ऋण बारा आणि बी बरोबर ऋण बारा अधिक चार म्हणजेच ऋण आठ म्हणजे पर्याय क्रमांक चार बरोबर असणार आहे दुसरा प्रश्न चार छेदस्थानी दोन आठ छेदस्थानी चार बारा छेदस्थानी सहा या सर्व परिमेय संख्यांची पुढीलपैकी गुणाकार व्यस्त संख्या कोणती इथं पर्याय दिलेले आहे आठ छेदस्थानी चार दोन छेदस्थानी दोन एक छेदस्थानी दोन आणि दोन पहा ज्या दोन परिमेय संख्यांचा गुणाकार एक येतो त्या परिमेय संख्यांना आपण एकमेकीच्या गुणाकार व्यस्त संख्या म्हणतो चार छेदस्थानी दोन म्हणजे दोन आठ छेदस्थानी चार म्हणजे देखील दोन आणि बारा छेदस्थानी सहा म्हणजे देखील दोन म्हणजेच दोन गुणिले एक छेद दोन बरोबर एक येतं म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन ऋण तीन छेद सात या संख्येची बेरीज व्यस्त संख्या कोणती ऋण पर्याय आहेत ऋण तीनशे सात धन तीनशे सात सात छेदस्थानी तीन ऋण सात छेदस्थानी तीन ज्या संख्येची बेरीज ही शून्य येते त्या बेरीज संख्या असतात आणि ऋण तीनशे सात अधिक तीनशे सात बरोबर शून्य म्हणजेच तीनशे सात ही ऋण तीनशे सात या संख्येची बेरीज व्यस्त संख्या आहे या पाठावरील अधिक उदाहरणे सोडवण्यासाठी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक दिलेली आहे त्या पी डी एफमध्ये जाऊन तुम्ही ती उदाहरणे सोडवा आणि याची उत्तरे मी तुम्हाला लगेच काही दिवसामध्ये ती व्हिडिओसुद्धा अपलोड करणार आहे त्याच्यामुळे जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ह्या व्हिडिओ भरपूर शेअर करा जेणेकरून बाकीच्यांनासुद्धा याचा फायदा होईल आणि तसंच तुम्ही अजून काही उदाहरणं सोडून पहा आणि जर कोणती अडचण असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता